As orixes da minería remontanse á idade de bronce, mas cobra nova vida coa revolución industrial para a extracción de estaño e volflamio. Por moito tempo, o responsável das minas foi o enxeñeiro Charles Bladner Lesner, que curiosamente era fillado de Carlos Marx. Os primeiros sindicalistas proceden da emigración americana, onde se integran no movimento operario anarquista. Claro Sendón, procedente dos Estados Unidos, retorna e ten grande protagonismo na CNT galega e no Sindicato Mineiro de Lousame. Encargouse da escola promovida pola CNT na mina, onde implementou iniciativas pedagóxicas pioneiras. Está Xosé Romero Tubío, o pombeiro, procedente de Cuba, que foi fundador do Sindicato Agrario e de Oficios Varios do Cruído. Está Enrique Fernández Maneiro, metalúrxico curtido no sindicalismo vigués, que chega ás minas de San Fins e comeza a traballar na constitución da Federación Comarcal de Noia. Tamén Ramón Rodríguez Varela, Curuxás, mineiro integrante da columna Sanfins, que foi un dos resistentes máis significativos da Galiza. Protagonizou o atraco ás minas roubando os cuartos das nóminas. Estuvo fuxido e acabou por morrer en 1967 de morte natural, sendo un dos últimos guerrilleiros do combate á dictadura. Colabora co financiamento do monumento dedicado á columna Sanfins. Na loita pola liberdade, onte e sempre. Música